Nik uste horrein honetan, tokatzen dara apostu importanteak egitea ba, sektore ba, berritzaileak, ikerketaren alde, sektore guain arte igual pixkak ezagunak ez dianak izan, audiovisualak, digitalak, energia berritzaileak, eta konzeptu berri bat eta zego azkene kurtetan, Smart City, hiri eh, adibentsua, esaten atentara euskeraz, eta nik uste e, sektore hauetan eta Smart City inguruan donostian ere enpresa asko inpikatu daudela. dela. Enpresa txiki, enpresa ertainak eta enpresa haundik dagoak bezera. Gure lan, nik uste da da, ba, enpresa guzti hauek ba, elkar lanean jarri, lagundu aldan neurri lan horiek egiten, izagotu alaziz batak eta bestiak, hor daude klusterren esperientzian, eustet mamila klusterren hau txeda gola, ba, diferenten artean ibetezkela gauzak balore dutenak, eta nik ustek ere gure lana izan daitekela ba, merkatu bat zabaldu, o laguntzen, zabaltzen, enpresa askoi, aipatu denbora dara demora gutxi, Bogotara genuen e, bidaian, e, enpresa hau ere antzegoela, ordezkatuta, eta haiekin hon eta bere esperientzia, konpartitu genuen bertako Ramonek esplikatuta eta oso ondo esplikatuta, eta gure lanen hartan daude ba, horrako itzakmenak sinatzea. Gaur hemen ikusirekin, eh, ikusitagoa bai etxen hartzean firmatzen dara.